Przede wszystkim dzisiaj będziemy grać w Minecraft. To jest mój nowy świat, to jest hardcore. Mm. mm. Nie mam nic, no. Nie mam żadnych modów, żadnego nic. Mm. Jedynie co to mam tekstur paka Fightfula. Ale no, to mój pierwszy odcinek, także proszę o wyrozumiałość i sorki za cichą mowę, ale tak o, trochę gardło mnie boli. No, no dobra, no więc zacznijmy sobie tak jak zawsze. Każdy zaczyna od ścinania drewna. Mm. Ogólnie chciałbym Was poinformować, że będę kręcił serię jak i mm, z Minecrafta, jak i z Shaker Sound jak i mm, może z Elsworda, ale o tym się jeszcze pomyśli. Hm. Dobrze, no to mm, jeszcze trochę tego i myślę, że gdzieś tutaj że usadowimy. Hmm. Jak widzicie, grywam bandykam, także no... Tak. Tak, mam skina. Jej. Tak. Owca dyska. A nie masz. O ty. Dobra, nieważne. Dobra, mamy pierwsze jabłuszko, ale... O, trzcinę sobie zbierzemy. A tak w sumie, to ja wiem, co ja zrobię. Zamiast tak stać i tak łazić i szukać, to ja... Mm, zrobię mm, sobie Fatima po prostu. tak na pierwszy odcinek to to będzie krótkie, no ale tak pomyślę jak zrobić kolejny, nie? Mm. No dobrze, no więc zrobię farmy e, i pomyślę jeszcze. Odcinki mm. mm, będę się starał zapowiadać. Gram na najnowszym update'cie Minecraft 1.5 No i tak właśnie to wygląda, e, co ja robię Dobra, tutaj sobie trzcinę posadzimy Mhm No i na pierwszy odcinek to będzie tyle, ja może coś jeszcze podobie wydobyłam kamień, ale... Żegnam się z wami, panarka. No dobrze, jednak jestem, no i... Teraz jednak się żegnamy.